गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका ओ एस एन एजुकेशन में आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि ओ एस एन एजुकेशन के साथ एफिलिएट होने अर्थात जुड़ने के क्या क्या बेनिफिट है first university diploma courses O S N education के साथ जुड़कर आप अपने सेंटर पर डी सी ए एवं पी जी डी सी ए जैसे एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्सेज अपने सेंटर पर रन कर सकते हैं next run all U G P G courses in your centers N education के साथ जुड़कर आप अपने सेंटर पर यूनिवर्सिटी से related all U G P G courses जैसे B B A com B S C या M M A com M S C एवं अन्य कोर्सेस डिस्टेंस मोड पर अपने सेंटर पर रन कर सकते हैं रन सर्टिफिकेशन कोर्सेज सभी प्रकार के कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्सेज जैसे Tally accounting courses Hindi English typing certificate data entry operator course computer operator course web designing course graphics designing course एवं अन्य सभी कंप्यूटर कोर्सेज अपने सेंटर पर चला सकते हैं next publish your organization book जी हाँ ओवसन एजुकेशन के साथ जुड़कर आप अपनी संस्था का अर्थात अपने सेंटर का अपने ब्रांड नेम से बुक पब्लिश करवा सकते हैं जिसमें केवल आप ही का नाम आपका ही एड्रेस और आपके ही एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवा सकते हैं यह सुविधा ओ एजुकेशन के द्वारा सभी प्रकार के एजुकेशनल बुक के लिए अवेलेबल करवाई जाती है next center publicity project O education के साथ जुड़कर आप अपने सेंटर की पब्लिसिटी करवा सकते हैं जिसमें हमारी टीम के द्वारा आपके सेंटर का प्रमोशन तो किया जाता है तथा साथ ही साथ स्टूडेंट का एडमिशन भी आपके सेंटर पर करवाया जाता है इस प्रोजेक्ट को और अच्छी तरह समझने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के यूट्यूब चैनल में जाकर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो आप अच्छी तरह देख सकते हैं next O S N provide online software जी हाँ ओ एस एन एजुकेशन आपको अपने सेंटर को या स्टूडेंट्स को या आपके ऑफिस स्टाफ को मैनेज करने के लिए फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है next student portal for online education आपके यहाँ पढ़ने वाले उन सभी स्टूडेंट्स जो ओ के किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड है उन सभी स्टूडेंट्स को एक ऑनलाइन ऐप चलाने के लिए आईडी और पासवर्ड भी दिया जाता है जिसकी सहायता से वो लोग कंप्यूटर कोर्सेज के अलावा अदर कोर्सेज जैसे spoken English digital marketing ethical hacking maths aptitude reasoning aptitude आदि कोर्सेज भी हमारी ऑनलाइन ऐप की सहायता से पढ़ सकते हैं next online services facility O education आपको एजुकेशनल पोर्टल के अलावा एक सर्विसेज पोर्टल भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है जहां आप अपने सेंटर से ऑनलाइन सर्विसेज जैसे pan card ITR GST driving licence passport insurance जैसी सर्विसेज अपने सेंटर से चला सकते हैं और ये सभी सर्विसेज अपने सेंटर पर रन कर सकते हैं और एजुकेशनल इनकम के साथ साथ सर्विसेज इनकम भी अपने सेंटर से ले सकते हैं थैंक यू फ्रेंड आप सभी इससे रिलेटेड और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं या हमारी website W W W dot Om Sainath education dot com में या हमारे customer care number double nine eight one three seven double four double four में संपर्क कर सकते हैं थैंक यू